welcome to real study friend ଆଜି ମୁଁ ଇତିହାସର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚାରି ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଠ ଏକ ନମ୍ବର ଖ ଏବଂ କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରୁ ଏକ ନମ୍ବର ଖ ଚତୁର୍ଥ ପାଠରୁ ଏକ ନମ୍ବର କ ଏବଂ ଗ ପଞ୍ଚମ ପାଠରୁ ଏକ ନମ୍ବର ଖ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ପାଠରୁ ଏକ ନମ୍ବର କ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚାରି ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଚାରି ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଠର ଏକ ନମ୍ବର କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଏକ ନମ୍ବର ଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପାଠର ଏକ ନମ୍ବର ଘ ଏବଂ ଉଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାଠର ଏକ ନମ୍ବର ଉଅ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚାରି ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆଇଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖ ଯେକୌଣସିରୁ ଗୋଟିଏରୁ ତୁମେ चारि मार्के सिलेक्शन क्वेश्चन टे पाइपर नेक्स्ट तृतीय अध्यायर सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक प्रथम पाठर एक नंबर ख घ द्वितीय पाठर एक नंबर क एवं ख तृतीय पाठर एक नंबर ख एवं चतुर्थ पाठर एक नंबर उ एवं पंचम पाठर एक नंबर ख एवं ग एगुड़िक गला तृतीय अध्यायर चारि मार्के सिलेक्शन क्वेश्चन ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଠର ଏକ ନମ୍ବର ଖ ଏବଂ ମୁହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଏକ ନମ୍ବର କ ଏବଂ ଘ ଚତୁର୍ଥ ପାଠର ଏକ ନମ୍ବର ଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟେ ଚାରି ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଇଦର ତୁମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିପାର ଅର୍ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିପାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଚାରି ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଯିବା ଏବେ ଯିବା ତିନି ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ତିନି ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି question number one Lahore Congress ଅଧିବେଶନ କେବେ କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଏବଂ ସେଥିରେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହା ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା କ'ଣ ଏହା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସାଇମନ୍ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ତିନି ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି বা ଶେଷ ତିନି ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଥ୍ରୀ ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମେଷ ଘଟାଇଥିଲା ଏହା ଗଲା ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଓ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏହା ଗଲା ଆଉ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କିଏ ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ କର୍ଜନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେବେ ଗଠିତ ହେଲା କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେବେ ଫିଲିପଡପ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କମିଟି ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କମିଟି କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତିନି ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଇଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିପାର ଅର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିପାର ତୁମର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ ଥ୍ରୀ ମାର୍କସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତ ସହ ପୁଦୁଚେରୀର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନିଜାମଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପରେସନ୍ ପୋଲୋ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କି କି ଯୋଜନାମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ଏହା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଏହି ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ସବୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ସାତ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ঘোষণা করা নূতন শিল্পনীতি কণ লা নেক্সট কোশ্চিন হচ্ছে ওড়শার কোদ নদীবন্ধ যোজনার উদ্দেশ্য গুড়িক কণ লা নেক্সট কোশ্চিন আদিবাসী মানকর উন্নতি পাই সরকার কি প্রকার পদক্ষেপ নিয়ে নেক্সট কোশ্চিন হচ্ছে শিশু মানকর সুরক্ষা ও বিকাশ পাই কি প্রকার পদক্ষেপ নিয়া যাইছে নেক্সট কোশ্চিন হচ্ছে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পর বিকাশ পাই কি প্রকার পদক্ষেপ নিয়া যাইছে এবং থ্রি ମାର୍କସର ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଥ୍ରୀ ମାର୍କସ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥ୍ରୀ ମାର୍କସ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଇଦର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିପାର ଅର୍ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିପାର ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଥ୍ରୀ ମାର୍କସ ସିଲେକ୍ସନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସିଲେକ୍ସନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ନମ୍ବର ଖ ଗ ଉଁ ଚ ଏବଂ ନିଅ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ ମାର୍କସ ସିଲେକ୍ସନ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ପାଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆଉ ତୁମକୁ କୌଣସି ଥ୍ରୀ ମାର୍କସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଓ ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ଏହା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଏହା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ নোট କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସିକିମ୍ କେବେ ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ରହିଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଏକସ୍ତରୀକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଏ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଏ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭାର ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗର ବୁଝାଇ ଲେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗର ବୁଝାଇ ଲେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଲୋକସଭାର ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗର ବୁଝାଇ ଲେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଟୋ କ'ଣ ଏବଂ ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସଭା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ବିଲୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାହାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହା କେଉଁଥିରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୂଗୋଳର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ ତେଣୁକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର